Joo, eli meidän yhteistyöhän lähti käyntiin siitä, että me oltiin just käynnistetty meidän uusi asumisyksikkö 15 asukkaalle ja tota, oltiin, olin valinnut uuden tiimin. Eli tota, kaikki työntekijät olivat juuri aloittaneet oikeastaan töissä. Jälkikäteen kun miettii, niin jotenkin olihan se ihan äärimmäisen hyvä kohta, että heti siihen alkuun saatiin se tuki sille meidän työntekemiselle. tekemiselle me lähdettiin kuitenkin tekemään aika uudenlaista palvelua, eli me lähdettiin tekemään kotiin vietävää palvelua ja tota, siinä oli tosi isosti niin kun, käsillä niin kun, no, mun oma henkilökohtainen intohimo tämän työn toteuttamiseen, mutta myöskin palvelun tuottamisen näkökulmasta niin lähdettiin tekemään kuitenkin ihan palvelukulttuurin muutosta. Ja tota, kuitenkin kehitysvammatyössä oltiin pitkään totuttu siihen hoidon, hoidon ja huolenpidon kulttuuriin ja, ja tota, nyt sitten lähdettiin tekemään tosiaan työtä aivan uudella, uudella tavalla. No johtamisen näkökulmasta kanssa, että, että, että, niin kuin, että just se, että ei ole, niin kuin, ei ole siinä omassa työssään yksin, se on niin tärkeää mun mielestä. Ja, ja tota, on niin kuin, ähm, käytössä, et, tulee niin kuin, et kun itsellä on tiettyjä ajatuksia, että miten tätä työtä haluaa toteuttaa, niin se, että siihen löytyy myös semmoisia erilaisia välineitä, äh, niin kuin erilaisia tehtäviä ja, ja sitten kyselyitä, missä me voidaan oikeasti tarkastella sitä, sitä työtä, että miten mistä tehdään. Että, et kun se on niin, kuin niin merkityksellistä se, että halutaan kuitenkin isosti niin kuin tehdä laatua ja vaikuttavuutta, niin kyllä siinä niin avainasemassa on ne työntekijät, jotka sitä työtä tekee. Ja se, että miten, sitä, miten heitä ohjataan siihen työn tekemiseen, kunkin niistä omista voimavaroista lähtöisin. Että, että, että se oli kyllä monessa mielessä toimi tosi hyvin meidän kohdalla. Joo, eli me vali, meidät valittiin sitten 2016 vuoden lopussa niin tota Rinnekotisäätiön tämmöisen Martti-palkinnon saajaksi, eli se oli palkinto työyhteisölle. Eli palkinto tuli niin kuin noin kaksi vuotta siitä, kun oltiin yksikkö käynnistetty, niin kyllä mä koen, että, että jotta me, niin kuin, me saatiin tota, ajatellaan ihan vaikka näitä henkilökunnan sairaspoissaoloja tai, tai työtyytyväisyys- hyvinvointikyselyä, niin kyllähän siinä ihan ehdottoman tärkeässä roolissa oli myös se työnohjaus. Et se oli se tukipilari siinä meidän, meidän sen kaiken niin kuin arjen työn, työn lomassa ja tota, niin kuin sen avulla niin kuin saatiin pidettyä sitä hyvää virrettä yllä ja, ja tota, jaksettiin uskoa siihen, että, että, tota, että me ollaan oikeasti me ollaan ihan hyviä. Että sekä ei ole mikään itsestäänselvyys, että vaikka on loistava työntekijäjoukko ja, ja tota, niin sitäkin että pitää välillä käydä ihan niin kuin ääneen läpi, että, että, että me ollaan oikeasti riittävän hyviä, me ollaan tehty ihan oikeita asioita, koska useasti ihan ihmiset asettaa itselleen niitä rimoja aika korkealle ja, ja tota, helposti jotenkin sättii itseään monestakin, eli, tota, eli tässä mielessäkin niin, niin tota, työnohjausprosessissa vahvistettiin tosi isosti myös sitä ihmisten sitä henkilökohtaista uskoa itseensä. Ja se oli tosi ihan, ihan asia, koska tota, tuki hyvin sitä mun sanomaa näille meidän omille työntekijöille.